हम प्रेम में ही रहते हैं करुणा भी जो ये गाना है ये कम्बल वरपाद who was a great 84 one of the eighty four siddhas चौरासी सिद्ध के एक सिद्ध थे और उनका ये गाना है लेकिन इसमें एक बोट वोमन वो अपना तरी और या नौका बह रही है सो so, उसका जो बोट ऑफ कंपैशन है वो इतना भरा हुआ है कि उसमें किससे भरा हुआ है शून्यता से कुछ कुछ भी नहीं उससे भरा हुआ है कि कोई जगह नहीं है उसमें तो वो सिर्फ ये जो सोना है प्रेम का सोना वही रख सकती है और दूसरा चांदी दूसरा जो कुछ है उनको नहीं चाहिए कामली यह तो कमला दीदी का नाम एक हज़ार साल पहले ऐसा था <laughs> बाह तू कामली गगन उबे से तो कमला तू तो गगन में जा रही है गेली जाम बहु वो कैसे बहुत सारा जन्म भी लिया था पहले बहुत बार आए थे इस बार भी जन्म लिया अभी देखते हैं क्या होता है जब ये यात्रा शुरू किया तब सोचा कि मेरा जो प्रीतम है उनके घर में मैं पहुंच जाऊंगी लेकिन ये चलते चलते जो नदी है उसका जो ढेव है जो वेव्स है वो वेव्स है उसका में दुख भी है और सुख भी है और प्रीतम का जो एब्सेंस है वही उनका प्रेजेंस है तो कहीं जाने का ही नहीं है <laughs> ये भी कमला दीदी को बहुत पसंद थी ये पोएम और ये मैं कमला दीदी के लिए ही गा, गा रही சொனவருத்தி சொனவருத்தி நான் ঠাবি চল আমার Hey. I do. Bye. karuna